почитувани слушатели, на наше студентско задоволство пред се, председателот на студентскиот парламент Горан Стаменков одговара на вашите прашања поставени како коментар на фан страницата на Facebook на Угада FM. Прашањата кои ќе ги поставиме до Горан се и во разговор со неколку студенти кои свој одговор имено ќе добијат за во овој разговор со председателот на студентскиот парламент. Најпрвен Горан, добар ден и ти благодарам за твоето присуство. И во овој момент започнуваме со прашањата на нашите колеги, но пред се да се представиш на сите оние кои што не те знаат. Добар ден, најпрво благодарам на поканата. Благодарам на сите студенти кои покажаа интерес и поставија неколку прашања. Јас сум Горан Стаменков, од пред две години председател на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев. Предходно бев во претходното рководство председател на економскиот факултет, веде председател на економскиот факултет, сега сум на целиот универзитет и тоа е накратко за почеток. Така, започнуваме со оние прашања кои што нашите колеги студенти ги поставија како коментар, како што веќе најавив на фан страницата на Facebook на Угода FM. Првото прашање гласи, кој е студентски правобранител, каде можеме да се обрадиме до студентскиот правобранител и доколку нема, Зошто на почетокот на академската година плаќаме за студентски правобранител? Така, студентски правобранител моментално нема, значи тоа е огромна процедура која е во тек, така да тврдам одговорно дека на почетокот на следната академска година Универзитетот Гоце Злачев има студентски правобранител, што се однесува до стресвата кои се уплакеат, тие пари се а, ги користи студентскиот парламент, а во меѓувреме студентскиот парламент целосно ја презема работата на студентскиот правобранител и се грижи и ги на сите проблеми кои на кои наидува студентите, кои сите пожалби кои ги имаат во текот на студирањето и мислам дека конкретно и целосно сите проблеми а, околу нивното студирање се решени. Така, кои надлежности ги има председателот на студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев? Па според статут конкретни и прецизни задолженија и надлежности нема, меѓутоа председателот и потесното раководство а, треба да представуват еден линк помеѓу студентите и високото раководство на универзитетот, а, ректоратот, деканатите на факултетите и сите повисоки структури. Потоа треба да се грижи а, и да ги брани правата и надлежностите на студентите кои ги имаат а, во текот на нивното студирање, а, потоа да организира различни активности кои ќе бидат, во кои ќе бидат вклучени студентите, да ги анимира студентите и така натаму. Така, следното прашање гласи кои се тие права на студенти кои ги на студентите кои ги заштитува студентскиот парламент. Сите права кои се вклучени, кои, кои ги има во а, правилникот за студирање, а, студентскиот парламент и, студент, и председател на студентските на студентскиот парламент треба да се грижи за нив. А, СПУГД во цело се зазема на страната на студентите, сите нивни а, проблеми, во однос на студирањето сите ми проблеми со професор асистент ги ги максимално решава. Така, следното прашање е прашање од студент на технолошко-техничкиот факултет и гласи Не ги знаеме веде председателите на студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев, кои се тие и како можеме да им се обратиме? Така, ќе започнам тогаш директно со техничко-технолошкиот факултет, таму веде председател е Иван Чоданилов, на машинскиот факултет е Илина Стоилова, на Факултетот за образовни науки Димитар Двојаковски, а, пардон, Драган Двојаковски, на Факултетот за туризам и бизнес логистика Александар Ефремов, на Факултетот за информатика Драгана Ефтимова, на Електротехничкиот факултет е Бојана Ефтимова, на Музичката академија Елена Ефремова, на Правниот факултет е Марија Јованова, на Факултетот за медицински науки Иван Тасевски, на Факултетот за природно-технички науки е Виктор Папаров, на филолошкиот факултет е Моника Топлеклива и на економскиот е Николинка Колева. А, сите веде председатели може да се најдат секој во нивните матични факултети и во канцеларијата на студентскиот парламент кој работи а, секој работа ден од 10 до 1 час, до 13 час. Така исто така да напоменеме дека а, веде председателите со име и презиме ги има и на веб страницата на студентскиот парламент. Следното прашање е по кој принцип се бираат председателите на факултетите и кој гласа на тие избори или се назначуваат директно од председателот на студентскиот парламент и како се одвиваат изборите за студентски представник, тоест председател на студентскиот парламент? Така, сегашните председатели се веде председатели, односно вршители на должноста председател на матичниот факултет на студентскиот парламент на тој факултет. А, тие се бираат од страна на председателството, се предлагаат и потоа се комплетно се гласаат и тие извршуваат нивната должност до студентски избори. Студентските избори за студентски за председател на студентскиот парламент се транспарентни избори на кои право на глас имаат а, сите студенти запишани на Универзитетот Гоце Делчев кои во себе поседуваат индекс. Така, следно прашање, конкретен проблем кој го решил студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев. Така, има повеќе проблеми кои за кои се надевам дека успешно сме одговорили и сме ги решиле. На почетокот на нашиот мандат успешно е промената одлуката на деканатот на економскиот факултет за преместување на факултетот на кампус 4, што беше во а, судир со студентите, тие не сакаа да, да бидат префрлени на кампус 4 и успеавме да издействуваме тие да останат тука во економскиот факултет кај што започнаа на почеток. Потоа решени се неколку проблеми со а, електронскиот индекс. На факултетот за информатика можам да напоменам дека а, на студен... од оние изборни предмети кои им беа понудени на студентите не им беше дадено право да бираат. Тие реагираа кај нас, ние реагиравме на повисоки структури и им беше овозможено баш така избор што е што во, во правилникот дека изборните предмети може да ги бираат и им беа дадени повеќе предмети кај што може да, да Така, дали универзитетот и неговото раководство има некаков орган со што ја следи и поддржува работата на студентскиот парламент. Целиот ректорат и деканатите по факултетите а, постојано ја следат работата на студентскиот парламент. На почетокот на академската година ние правиме план и програма за работа. Таа план и програма минуваат на ректорска седница на Сенат, така да сите сенатори и декани се запознати со нашата програма, а на крајот на академската, односно на крајот на секој семестар, а, даваме извештај, односно отчет за сработеното во текот на тој текот на семестар. Така, нешто повеќе за тоа еве ти отстапувам некоја минута да ги да ги представиш и реализираните проекти на студентскиот парламент за, евр... за време на оваа студиска програма и па и идните проекти кои што Така, имам забележено неколку од оние активности кои сме ги реализирали во текот на оваа 2013-2014 година. А, организиравме заедно со Универзитетот креативни работилници со нови без филтер, организиравме Android надпревар, чии што финиш треба да биде деновиве, односно да се одберат добрите Android апликации од страна на студентите по информатика. Возможивме пракса на студенти во Универзитетското радио УГД ФМ. Целот, утекот на целата академска година траја проектот Пријави уце на мито и корупција, еден битен и значаен проект преку кој, да речеме, најмногу ги заштитуваме правата на студентите. Потоа имавме бесплатни бенефит студентски картички за попусти низ целиот град за студентите. Организиравме неколку трибини меѓу кои ќе ги издвојам трибината под наслов што е студентски парламент и трибината предностни на Европски кредит трансфер систем. Имавме проект Брутушки ден, а, односно ден на оние студенти кои за прв пат се запишуваат тука, студираат во прва година Тоа е она трибината која запознаваат со ЕКТС. Така, да, да. Да, трибината беше дел од проектот а, ден. Потоа имавме одбележување на неделата за борба против силата, проект на Факултетот за медицински науки, промоција на регистарот за другање на коски на СРШ, исто така проект на Факултетот за медицински науки, доделувавме бесплатни влезници за повеќе фестивали, меѓу кои фестивалот кој го организира Универзитетот Гот Слечев, Угода сцена, имавме една одлична соработка со мобилниот оператор ЛАН, кај што креиравме специјална понуда студентите на УГД. Понудата се гласише Total Студент и голем број на студенти од нашиот универзитет веќе ја користат таа тарифа. Потоа а, организиравме некои хуманитарни акции во соработка со Црвениот крст а, од општина Штип, хуманитарна акција во која да делувавме стари алишта за деца со посебни потреби го промовиравме нашиот вебсайт, имавме проект за бесплатно фотокопирање, за бесплатни фотокопирни услуги за студенти. За студентите и нивните да. потреби, така. Почитувани студенти, почитувани слушатели, тоа беа прашањата поставени од ваша страна. Пред самиот крај, ајде да го оставиме оној професионален дел кој што го има Горан како председател на студентскиот парламент. Во оваа прилика ве повикувам да го контактирате за да изиграте партија 2 баскет. И во овој момент давам предност на Горан да каже како може да контактирате и да дојдете до студентскиот парламент, нивните активности и да учествувате во нивна реализација. Веќе во неколку прилики имаме а, наведено како може студентите да не контактира. Значи во нашата канцарија која се наоѓа на економскиот факултет веднаш до студентските прашања секој работен ден од 10 до 13 часот. Потоа на нашите телефони кои се јавно објавени по социјалните мрежи и по а, на нашата веб страна. Потоа може да не контактираат на мејл, преку контакт а, страната на нашата веб страна, преку социјалните мрежи и така на. Така, Горан ти благодарам. Благодарам на вас.